there we have a very good uh, small group. Es muy buen grupo pequeño. Uh, everybody uh, are practitioners. Todos son practicantes. I think uh, if we want to improve our life, we have to find the central information. Nos dice que si queremos mejorar pues nuestra vida necesitamos encontrar la información central, ¿no? The central information is in our heart inside deep intention. Esta información central está profundo en nuestro corazón, nuestra intención. Yeah, now everybody, you can think, why do I practice Zhenan Qigong? What's my deep inside voice? Cada uno se puede preguntar por qué estoy practicando chin en chikung. Eh, profundo, ¿no? Escuchar esa voz profundo dentro de nosotros. Ah. find just find the what, the most important one. <laughs> Solo busque, ¿no? Lo más importante, un aspecto, una cosa. Don't think many, many. Just think you feel you're inside the deep motivation. Sí, sí, no, no piensen en varios, solo piensen en su motivación más profunda. Can you feel? ¿Pueden sentirla? Yeah, if now you cannot find later, yeah, you sit there quietly to think, think, uh, and feel, to find your deep inside intention clearly. Si ahora no la pueden sentir, bueno, pues siéntense y escuchen al interior, ¿no? Eh, perciban esa interior, esa, esa intención, perdón, eh, claramente. Hmm. Then you need to focus on this intention to practice. Necesit necesitamos enfocarnos en esta intención para practicar. Hmm. Because that's your central, your deep inside central information on current student children. Porque este, digamos, es el aspecto central para practicar Qigong. Yeah. So you never lose it when you practice. Nunca, nunca la pierdan cuando estén practicando. Uh, you learn theory you connect with uh, that intention. Actually, the deep inside is a question you want to resolve. Ah, ok. Esta es, digamos, la, la pregunta, ¿no? Que se tienen, que, que nos tenemos que responder. Yeah. So everybody, you join Zhenan Qigong practice. Uh, ah, you want to resolve some <laughs> question. So, todo mundo que practica Chin and qigong tiene que resolver esta pregunta. But many people, after you learn Chin and Qigong, learn, learn, practice, practice, maybe the original intention gradually become unclear. Y, pero que también hay muchas personas que practican y practican Qin Qigong y bueno, conforme practican no está clara, ¿sí? Eh, se, se, vuelve este, pues, no clara esta intención. Hmm. Then you fix some learn many knowledge and uh, methods. Eh, estamos, digamos, eh, nuestra mente está fija en aprender mucho conocimiento y varios métodos. Ah. Eh. is somebody like this? ¿Alguien ha sentido, ha percibido esto? ¿Se ha sentido así? Yes, of course. <laughs> Sí. Of course. okay. <laughs> oh. Yeah, yeah, yeah. There is a saying. Oh, we went too far so that we forget uh, the at beginning why we start. Sí, podemos ir muy lejos y olvidamos, ¿no? Eh, pues, ¿por qué iniciamos, no? Esta práctica. <laughs> why? That's because too many information, external information guide you, let you lose your original purpose and yeah oh and the original purpose is not a strong animal. sí porque bueno con tanta información eh, perdemos no el, el propósito original sí okay so now things become very simple if your original intention is very clear you learn methods need yeah what you learned need focus on the purpose help the realize the purpose Sí, si tenemos una intención clara y aprendemos eh, los métodos, ¿no? Eh, pues nos vamos a poder eh, enfocar finalmente en lo que nos ayude a cumplir esa, alcanzar esa intención, ese propósito. If like this, your practice will become very effective. Si practicamos así, pues nuestra práctica va a ser muy efectiva. Mm. For example, if you want to get inner peace. When all your practice need focus on getting inner peace. Si, por ejemplo, lo, nuestra intención es tener paz in, interior, bueno, pues vamos a enfocar ¿sí? nuestra práctica en obtener esa paz interior. If what you learned cannot make inner peace for you. <laughs> You don't learn, don't practice. Que si lo que practican pues no, no les trae esa, esa eh, paz interior, pues eso no, no hay que practicarlo, ¿verdad? Mm. Focus on inner peace. Immediately you need go to your consciousness. Oh, put down everything. Now I feel peaceful. Cuando empiezas a practicar y tu objetivo es la paz interior, entonces al empezar, lo que tienes que hacer inmediatamente es sentirte eh, con esa paz. Even you practice methods, open, close, you focus on your inner peace, open, close. Aún cuando practiques métodos sencillos como abrir y cerrar, machi, eh, te enfocas en esa paz interior que quieres obtener. Cuando practicamos levantar y verter el chi, eh, a través de la práctica, con esa intención de estar, de tener mucha paz, a través de esa práctica vamos obteniendo cada vez más y más paz interior. en nivel 1. Mm. se entiende? Yeah. Yeah. If your purpose is for getting inner peace, but when you practice the methods, you forget inner peace. You you fix on the movement or all kinds of body feelings. si nos olvidamos de esa paz interior cuando estamos practicando y al hacer cualquiera de los métodos, estamos atentos a los movimientos y a las sensaciones que nos provocan. Then it's not very effective. Entonces nuestra práctica no está siendo efectiva. If you want to heal one body problem, si queremos sanar un problema del cuerpo, Ah, for example, heart problem. Por ejemplo, algún problema cardíaco. When you start to practice, then you feel your consciousness inside this deep intention. Entonces, al empezar la práctica, tu conciencia, lo, lo, más profundo, tiene que sentir esta intención si es eh, un problema del corazón, por ejemplo. Oh, this time I can totally heal my heart problem. Y entonces confiar verdaderamente que con esa práctica, en esa ocasión, puedes completamente sanar tus problemas del corazón. Y no hacemos nada que no sea útil para el corazón. Si lo hacemos así, nuestra información está muy enfocada y entonces se vuelve muy poderosa, muy potente. Ah. then you organize some methods ah. uh, that's relate with uh, healing your heart. Y entonces eh, te organizas para practicar los métodos que se relacionan con eh, esa sanación del corazón. Ah, For example, oh, I do open and close in the heart. Por ejemplo, puedo hacer abrir y cerrar en el corazón. Oh, I do Chen Qi. Yeah, Chen Qi. O practico Chen Qi. From heart inside to Chen Qi. Desde lo más profundo del corazón practico el Chen Qi. Mm. Ah. You don't need to open close in your feet. <laughs> no necesitas hacer abrir y cerrar en los pies. Uh, you choose the method very, very focused. Escoges un método muy enfocado. Hmm. So just uh, for you, use very few simple method. Focus on training your heart, this energy. Entonces escoges un método simple que eh, eh, canalice la energía hacia tu corazón. but when you in your heart, your consciousness inside also should be clearly. Pero cuando practiques eh, la, información al interior de tu conciencia también tiene que ser muy clara. Some people open, close, open the close in the heart, and forget why to open the close in the heart. Algunas personas practican abrir, cerrar, abrir y cerrar en el corazón, pero se les olvida por qué están abriendo y cerrando en el corazón. It's also useful, it's good, but inner, deep in, inside the guidance not clear. También es útil hacer esta práctica, pero, eh, eh, pero eh, profundo en, el interior, la guía está un poco, poco clara. Si la información está muy clara, la mente va profunda al corazón y y hace un mejor trabajo, se siente uno mejor. And in your consciousness, you can feel, you can see a very beautiful, healthy heart. Y en tu conciencia puedes sentir y percibir un hermoso y saludable corazón. Yeah. And this is a very healthy, beautiful heart open and close. Y este corazón muy hermoso y, y saludable es el que abre y cierra. Uh, you need to have uh, the information. You don't think, oh, that's uh, all the heart. Uh, that's um, a problem heart, open and close. You think healthy heart. Tienes que tener esta información. Jamás pensar en que es un corazón viejo o enfermo. Tienes que pensar que es un corazón saludable. your consciousness, you need information, clear information open the This information open the Tu conciencia tiene que tener muy clara esta información, esta buena información en el abrir y cerrar information also become very beautiful, very healthy. La información es la que está guiando esta acción de abrir y cerrar y el chi se vuelve muy hermoso también y, y saludable. Ah, you don't uh, think, uh, oh, doctor told my heart have a problem. No, no, you are the creator. You inside need to make the no, no vamos a pensar lo que nos haya dicho algún doctor que nuestro corazón tiene un problema, sino que nosotros somos los que podemos crear esa nueva realidad y, tomar la decisión de tener un corazón saludable. Ah, forget uh, all the information from past. Uh, Now desire a uh, new information and put into your heart olvidamos toda la información del pasado y decidimos cuál es la nueva información, la nueva información que queremos poner en, en nuestro corazón. Mm. Yeah, this is the, transformation. Uh, new information go to there, transform the old information, old state. Esta es la, la transformación, la, poner la nueva información de tal manera que transforme el estado. like uh, you want to make the pure water sweet. You just need to put the sugar there. Es como cuando queremos hacer que el agua pura sea dulce, solo hay que poner el azúcar en el agua. If you think uh, you don't put sugar, but you only think, oh, the, that's a pure water. How can that pure water become sweet? You still focus on the older water. It cannot doesn't work. Si ponemos nuestra atención en el agua y, y ponemos, no le ponemos el azúcar al agua que queríamos dulce, este, y nada más estamos pensando que que el, que el agua no está dulce, sino le hemos puesto azúcar, pues no hay manera de, que cambie. ¿no? Mm. You don't need to think the pure water is pure water or salt water or bitter water. You just need put the sugar there. Ah. No necesitamos pensar que el agua pura es agua salada o agua amarga o agua eh, de cualquier otro tipo. Solamente tenemos que ponerle el azúcar. Mm. Yeah, if the sugar enough, the water will become sweet. Si el azúcar es suficiente, el agua se va a ser dulce. Ah, you know, originally in your heart, that, that's a nature or all the heart information. You don't mind. Eh, originalmente el corazón contiene toda la información del, corazón. No tenemos que estar pensando en ello Now you just need to make information that what you want. Put there. This information will transform the old information state. Lo que tenemos que hacer ahora es poner la información ahí de lo que queremos transformar para que actúe y transforme el Estado. Yeah, don't need to attach all the information, whether it's true or not true. No hay necesidad de apegarse a, a información del pasado, eh, si es verdadera o no es verdadera. About all the information, actually, usually in your mind is not true la vieja información generalmente en nuestra mente no es verdad. Yeah. Usually, our ego cannot, uh, yeah, cannot reflect the true truth and the reality. Generalmente nuestro ego no puede reflejar la la verdad o la realidad. Yeah. For example, and maybe you feel your heart, eh, there is a little pain. Por ejemplo, podemos sentir que en, que en nuestro corazón hay un pequeño dolor. Okay, this feeling is true. Okay, este, esta sensación es verdadera. It's just a feeling. Pero es solo una sensación. Yeah but uh, when you feel it, uh, your mind starts to judge. Pero cuando lo sentimos, nuestra mente empieza a juzgar. Oh, I have a heart, maybe I had a heart problem. Oh, tal vez tengo un problema del corazón, un problema cardíaco. Mm. Then you create something in your mind entonces empezamos a, crear cosas en nuestra mente. you go to visit the doctor, uh, doctor you some knowledge, you judge more. Entonces, cuando vamos a ver al doctor y el, el doctor te comparte algunos de sus conocimientos o alguna información, empiezas todavía a juzgar más. if the uh, doctor use machine to check if the machine make a mistake, okay, then the machine show, oh, your heart inside have a bigger problem. Entonces ah. Entonces eh, cuando el doctor eh, usa algún aparato para revisarte, por alguna razón puede haber un, un error en, el, en, lo que arroja el, el aparato eh, y, crees que todavía el, problema es mayor, empieza tu mente a, maquinar. Hmm. Then your mind uh, with the machine, the machine. Entonces tu mente eh, acepta lo que le dijo la, la máquina y le cree totalmente, plenamente a lo que dice la máquina. then you can feel the heart become more painful. Y entonces <laughs> sientes que el corazón duele todavía más. Why? Because beginning and you just feel a little pain and then your consciousness received a lot of other information. Yeah, that's not a uh, match with the reality. This information creates more problem again. Porque si en el principio era alguna una cosa pequeña y tu conciencia empezó a recibir información errónea en este caso, eh, empezaste a sentir que el problema era mucho mayor. Empezaste a hacer que el problema se fuera mayor. Yeah, many people trust the machine. sí, mucha gente confía más en las, en las máquinas de los hospitales. Yeah, machine make many, many mistakes. Y las máquinas pueden hacer muchos, muchos errores. Yeah. Modern science, human, uh, ah, use modern science way to make a machine. Ah. human mind can make a problem, make a mistake. Machine, of course, make also can make mistakes. La mente puede cometer errores la, la tecnología moderna, las máquinas también pueden cometer errores. And also you need to understand that machine, many machine only can show some aspects of the phenomenon. Y hay que entender que las máquinas, la mayoría de las máquinas, solo pueden mostrar ciertos aspectos de un fenómeno muy amplio. No. Ah. Machine cannot see las máquinas, mm. las máquinas no pueden ver el chi. No pueden ver la información. Mm. So don't be fixed by knowledge. Entonces no hay que tener fijación eh, sobre estos conocimientos. when you checked something, some problem from hospital or from doctor, uh, that's just a reference. Cuando vamos a, a, hacernos un chequeo, ya sea con el doctor o en el hospital, son, es solamente, se trata solamente de una referencia. Then you do open, close in your heart. Yeah. Don't fix on the problem, those all problems, all these concepts. Uh. Y cuando hacemos, cuando practicamos abrir y cerrar en el corazón, no nos fijamos en esos, en esos conceptos, en esos eh, problemas, esas referencias que tenemos. But trust what you think you will create, you will get. Pero hay que confiar que lo que pensamos lo podemos crear, lo podemos obtener. Yeah. So that's why I tell you, you just need the, you don't mind before all this information. You just need to put the sugar there, there becomes sweet. Entonces no hay que preocuparnos por la información previa, solo hay que poner el azúcar para que se endulce. Okay. In your mind, you create a beautiful baby heart there. Feel the baby heart open the close. en tu mente, solo eh, haces que tu corazón sea un hermoso corazón de bebé abriendo y cerrando. Oh. If, if you think ah, now I need 18 uh, years, 18 years heart. Ah, okay. y, piensas, y si piensas, bueno, quiero un corazón de una persona de 18 años, perfecto, está maravilloso. Oh, ah, yes. you need to have this information A strong, beautiful heart. Solo hay que poner esta información. Tengo un corazón hermoso. Even you are 50 years old, 60 years old, but you think uh, uh 20 or 30 years heart there open the closed. aunque tengas, un, aunque tengas 50 o 60 años, piensa cuando practicas que tienes un corazón de 20 o de 30 y, realmente lo sientes. Yeah, because you have a memory. Ah, you know ah, your childhood heart, teenager heart. you know this information is saved in your EUNT, in your consciousness porque tienes memoria, porque en tu conciencia, en tu yo, en ti está la información también de tu corazón de niño, de tu corazón de adolescente, de joven. And uh, you need happy time heart. Uh, you, very happy Y también hay la memoria de ese corazón, de los tiempos más felices, de un, un corazón súper feliz Mm. Do you remember before sometime you laughing, <laughs> ha ha ha ha ha, deep <laughs> inside laughing, cannot, couldn't stop. Pueden, sí, sí pueden recordar, ¿verdad? Cuando hay momentos en los que es, han estado tan contentos que no pueden parar de reír. Do you remember? Sí, lo recuerdan. <laughs> Yeah. Mm. yeah, very happy. Sí. Mm. Muy felices. Yeah. So the heart, beautiful heart and its beautiful emotion together. Open, close. Yeah. Entonces ese hermoso corazón con esas hermosas emociones abre y cierra. So use a healthy beautiful information work there, the, all the state will be transformed. Entonces usamos esa información hermosa y saludable para este trabajo y todo puede transformarse. Yeah, what you focus on, yeah, what you enjoying, and you will become that state. en lo que nos enfocamos, en lo que disfrutamos, entonces nuestro estado se convierte en eso. Hmm. like this. Hmm. Entonces practiquen de esta forma. Today, I think um, many people already started to know three levels meta theory of hmm. in the universe there are three levels uh, basic matters en el universo hay tres niveles básicos de sustancia o materia hmm. that's a uh, physical material la sustancia física yeah The second is uh, energy level material. Mm -hmm. el, la, el, siguiente es la, energía. de energía, sí. Quiero seguir tú, sigue tú. Sí, The third is es uh, information level matter. El, tercero es la sustancia información. Mm. Yeah. inform information level matter influence the energy level and the physical level. El nivel de la sustancia información influencia tanto la sustancia de energía como la materia. Mm. Today, our Junen Qigong practice already developed two information level practice mainly. Ah. Hoy, pues nuestra práctica de Chin qigong ha desarrollado principalmente estos dos niveles de sustancia. Hmm. So, in our consciousness, uh, we choose uh, and use information is very important. Eh, nuestra conciencia usa pues esta información y esto es importante. Hmm. Which information you choose, you connect, you repeat every day. This information transform your energy, your life, Ah, your life pattern. Sí, esta información eh, con la que nos conectamos y, repetimos, ¿no? Transforma nuestra energía y transforma nuestra vida. Yeah, do you understand? Yeah. es information is practice today. Así que pues vamos a practicar, ¿no? Con la información. eh, hoy. Yeah. So every day, what kind of information, information you choose? Uh, you repeat. Do you Así know? Que cada <laughs> día qué información elegimos, ¿sí? ¿Sabemos eso? Yeah. You can choose the information from your inside. Uh, your inside already have a lot of memory. Memory. information. Que bueno, pues tenemos bastante información en, en nuestra memoria, ¿sí? You also control the information from outside, from maybe uh, ah, from society, natural world. También pues podemos confiar en información de los medios, de la sociedad, eh, de las redes. understand ¿Se entiende? Hmm. Yeah. Your inner information is uh, like the food, your inside saved food of your consciousness. Nuestra información, la información que tenemos internamente es como pues nuestro alimento, ¿sí? Mm. 嗯，Dr. 庞涛的啊，一元体 inside metabolize information. <laughs> el, el, doctor Pang enseñó que Yuan Ti lo que hace es metabolizar esa información o la información. Ah, this means ah, Yuan Ti take information and produce information, send information. Y yo en ti, eh, digamos, que toma o absorbe información, produce información y envía información. Hmm. So when we choose information from an external world. Cuando escogemos información del mundo exterior, This is high level practice. Este es un alto nivel de práctica. Yeah. So every day, if you only see the positive information, happy information, naturally you will <laughs> ha ha ha ha ha ha, ha happy life, <laughs> healthy life appear. Sí, pues cada día tomamos buena información, información feliz, bueno, pues tendremos una vida saludable. Mm. Maybe we think, oh, but uh, every day a lot of negative information from environment how can we avoid that? Pensamos, bueno, cuando hay información negativa, ¿cómo la podemos evitar? Yeah, this depends on your view, your wisdom. Y ahí necesitamos usar nuestra sabiduría. ¿Quieres continuar, Jaime? Mm. Como tú prefieras, sí. Mm. Yeah, if, if uh, you have wisdom, you can find good information from everything. Si tenemos sabiduría, le podemos encontrar la buena información en todo. And you can change the information. Y podemos cambiar la información. Uh, everybody think that's a negative information, but uh, in your mind you see, oh, it's positive. en donde mucha gente ve información negativa, tú puedes ver la información positiva. Yeah. <clears throat> Porque mm. When you go to the park, oh, you saw there is a um, yeah, a popo, a In the park. Ok, cuando vamos al parque, por ejemplo, podemos ver popó de algún animal. Hmm. Then you think, ah, it's too dirty, very bad. Entonces piensas automáticamente, qué sucio está, qué, qué, mal. And this is a negative thinking. Y esta es ah, una forma negativa de pensar. Eh, but you try to think you don't uh, fix on your mind. You think, uh, what's the positive side? <laughs> you <laughs> watch. Y entonces te <laughs> puedes preguntar, ¿cuál es el, lado, el aspecto positivo? Te preguntas. Oh, this is a very good nourishment for the uh, plants. Eh, esto es un nutri nutriente para las plantas. Ah, nutrition, yeah. Mm-hmm. Uh -huh. it's very good nutrition for vegetables. <laughs> Es un muy buen nutriente para los vegetales. Yeah, when the vegetable uh, oh, when the watermelon eats uh, this nourishment, it will become very sweet. <laughs> Cuando una sandía eh, se alimente de, de esto, este, de este eh, abono va, a volverse muy eh, dulce. Oh, I eat uh, the watermelon. Oh, very comfortable. y <laughs> entonces cuando yo me coma eh, la sandía voy a estar muy, muy a gusto. Yeah, so you can find that any thing have its value. If it exists in this world, it's, you can find the value sobre todas las cosas que existen en el mundo le podemos encontrar un valor. Yeah, if you think like this, you feel, oh, what's your inside bit? It's, si pensamos de hmm. it's become, sir? Become open. Hmm. Sí, cuando pensamos de esta manera, entonces nuestro estado se vuelve un estado más abierto. Ah. If you only think it's dirty, que ah, too dirty, your mind made it dirty. Si solo pensamos, esto, está, esto es suciedad, pues nuestras mentes se va a estar de mm. alguna manera sucia. Your inside is closed if feel uncomfortable. Nuestro interior va a estar muy cerrado y no, y no vamos a estar cómodos. So, when we see everything, there are at least two aspects. You see the positive aspects. Cuando, cuando vemos todo, cuando, estamos observando todo, siempre hay dos aspectos. Tratemos de encontrar siempre el aspecto positivo. In the positive side, you can find uh, many positive points. En el, uh, en el lado positivo, incluso hay muchos puntos positivos. Hmm. For example, everybody thinks this is a bad person. Por ejemplo, alguien puede pensar que esta es una mala persona. Ah. Do you think, uh, can you a uh, world. Pueden encontrar una persona que sea completamente mala en este mundo. No. Everybody have uh, some shortcoming. and have some more strong points. Eh, todo mundo tiene limitaciones y tiene puntos fuertes. So can you find a person, everything is good, uh, perfect? Uh? ¿Pueden encontrar una persona que solo sea perfecta, que sea solamente buena? No. So if you know <coughs> how to choose good information, you always will find uh, good points from uh, the, the people others think is bad. Uh, he's a bad person, but you can find good points. Si sabemos encontrar la buena información, podemos hacerlo incluso en las personas que todo el mundo piensa que son malas personas. Hmm. Then when you see this person, <clears throat> your insider is happy. Entonces, cuando vemos a, esta persona, nuestro interior está feliz. Oh, this person tiene beautiful eyes. Big eyes, beautiful. <laughs> esta persona, por ejemplo, tiene hermosos ojos, muy grandes. Oh, you don't mind the, <clears throat> the nose. <laughs> no se fijas en la nariz. <laughs> Uh, beautiful eyes, so beautiful. Okay. Hermosos ojos, muy hermosos, así que está muy bien. Yeah, some people like uh, um, use to focus on negative side, to talk negative things always. algunas personas les gusta siempre enfocarse en el lado negativo, en solo hablar de la parte negativa de las personas. Be careful. Be careful. This is the information. You use this information change your inside. Hay que tener cuidado, eso también es información y si estás usando esa información, está cambiando tu interior. Mm. If uh, ah, if there are six people think uh, this person is bad, but you think this person some have some good aspect. Si hay seis personas que piensan sobre otra persona que es mala, pero tú piensas que esta persona tiene algún aspecto bueno. Yeah, <clears throat> and you focus on the good points. Then this person will open heart to you. You can find, a, yeah, it's a chance for this person to change into a good person. Y si tú te enfocas en esos aspectos positivos de la persona, esa persona va a abrir el corazón hacia ti y, este, y, puede hacer que esa persona cambie todavía más hacia, hacia el aspecto bueno. Ah, just now I talk about uh, the uh, morality. Estoy hablando ahora de moralidad. acabo de hablar de moralidad. Ah, morality. Ah, Moral. Um, maybe the person Tal vez esta persona hizo muchas cosas malas para otras personas y, mucha gente la, la odia. But you need to know the person inside also have a baby heart, same with you. Y pero necesitas saber que esa persona también tiene al interior un corazón de bebé igual que tú. for you are same. Sometimes you're angry, uh, you hate others, uh, but your inside also have a baby heart, beautiful. Igual nos puede pasar a nosotros, a, eh, a cada uno. Eh, a veces nos enojamos, pero al interior hay un corazón de bebé hermoso. Everybody have some aspect like a devil, and then some aspect, another aspect is angel. todo el mundo tenemos al interior una, algún aspecto como de diablo y otro como de ángel. Yeah. If you focus on the angel aspect, ah, you, you become an angel. Si te enfocas en los aspectos, en la parte de ángel, entonces te vuelves como un ángel. If you fix on the devil aspect, you also become a devil. Si te fijas en los aspectos de diablo, entonces te vuelves como un diablo. Ah, this is information. How powerful the information influences our life. Esto es el poder de la información, que cómo puede influenciar nuestra vida. Yeah, so in your family, you need to find the beautiful points, good points of your partner find many, many. En tu familia, por ejemplo, en tu pareja, tienes que encontrar los puntos positivos todos los días, los más puntos positivos que puedas. Yeah, write it down. Escribirlos, escribirlos, repetirlos. you feel you happy, another man also happy. Entonces te vas a sentir muy feliz y vas a ser feliz a la otra persona. Oh, this is the information level, the third level meta healing. Este es el nivel de la información. La sanación en el tercer nivel de la materia. Yeah, do you understand now? Trans transform start from your consciousness information transformar empezando desde la información de nuestra conciencia. Ah. Choose choose positive information, beautiful information to guide the, the direction of your life, energy and physical body transformation. Escoger la información positiva y hermosa para guiar eh, la la energía de nuestra vida y, crear esta transformación. And use this positive information, create a beautiful family. Y usar esta información positiva para crear una, una familia hermosa. Hmm. When you use this information, you feel comfortable, others feel comfortable cuando usamos esta información, tú te sientes cómodo y los demás se sienten cómodos. Ah. So in family, ah, <clears throat> you see others uh, beautiful points and always trust others. Give others <clears throat> trust. Así que en, en familia tú ves los puntos positivos de las demás personas y les das toda tu confianza. like you encourage your children. Como motivas a los hijos, a los chicos. Yeah, if you're a mother, you say, yeah, mom, trust you, you're wonderful. <laughs> como una madre, como una madre que confía en sus hijos y le dice que son maravillosos. Yeah, yeah, you can, you can become a, you can do the work very well. You are your heart is beautiful. You can yeah, become a very good person like this. <clears throat> Así como le dice que tú puedes hacer muy bien el trabajo, tú puedes este, ser una magnífica persona. Nos está dando su confianza. Then your children, uh, your parents, uh, or your partner receive this information. You know, you give so powerful energy. Entonces, dando tú esta información, ya sea a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, es una, eh, dando una información muy, muy poderosa que puede crear un, cambio interno. Don't say, eh, I don't believe you. It's impossible. You cannot do it. Nunca decir, no lo puedes hacer, no te creo, este, es imposible. Ah, that's uh, your emotion, your ego emotions. Esas son tus emociones, las emociones de tu ego. Mm. Angel never say that. Un ángel nunca diría eso. <laughs> so, yeah, but uh, if we want uh, Build a beautiful life, a beautiful family, beautiful human society. We need to we need work uh, from all the information. Entonces, si queremos construir una hermosa vida, una hermosa familia, una hermosa sociedad, tenemos que trabajar desde esa información. And how can we manage the information well, but don't be uh, fixed by all the habits. Cómo podemos manejar bien la información sin estar apegados a viejos hábitos. Ah, all the habits used uh, to use negative emotions uh, and negative thoughts. a lo mejor viejos hábitos, están acostumbrados a usar eh, pensamientos negativos. Ah. How can get the, ability to choose good information, using good information, and stay ¿Cómo, in that life? ¿Cómo podemos eh, desarrollar esa habilidad de escoger la buena información y, y, y hacer, eh, transformar nuestro estado de vida? Necesitamos practicar otra habilidad. That's observation. Esa es la observación. Hmm. Hay que practicar observar las cosas claramente especially when your thoughts appear, oh, suddenly you can observe it clearly. Especialmente cuando te aparecen los pensamientos y puedes uh, de repente observarlos claramente. If you want to observe things clearly, yourself need to become very pure and clear. Si quieres observar esto claramente, tú mismo tienes que convertirte en algo puro y claro. Yeah. If uh, you want the mirror to mirror things very fine, very clear, the mirror need to become very fine, very clear. Si quieres que un espejo refleje las cosas muy claras y muy finas, el espejo tiene que volverse muy claro y muy fino. Yeah, do you understand that? Do you agree? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? Ah. what's your inner mirror? Can you feel? ¿Cuál es su espejo interior? ¿Lo pueden sentir? Yeah. Everybody pure heart is a mirror. Pure mirror. El corazón de cada uno, el corazón puro de cada uno es ese espejo muy puro. Uh, this is what we said Mingjue. Esto es lo que llamamos Mingjue. Ah. Uh, oh, you know you're inside this mirror. That means the mirror, you're inside mirror now itself reflects itself clearly now. Esto es lo que es, llamamos el espejo interior, que, se re, que refleja a sí mismo muy claramente. The mirror is the observer. Uh, the observer knows itself now. El espejo es el observador y el observador se, conoce a sí mismo ahora. Yes. Sí. Relax. Relajados. Ah. If you think a lot of things, have a lot of emotions, ah, you have a lot of waves. Si pensamos muchas cosas, hay muchas emociones y hay muchas ondas, muchas olas. Ah, the mirror is not clear. Entonces el espejo no está claro. now you attach nothing. Pero ahora no te apegas a nada. Relax. Oh, currently, currently the mirror become very clear. Muy relajado. Poco a poco el espejo se hace cada vez más claro. Uh, when uh, when the past uh, currently fall down lower down from the water the water uh, the dirty water the dirty water more clear, pure. Cuando el pasado se va asentando como en el agua sucia que se va asentando, poco a poco el agua se va volviendo clara. So this very pure, Así que este estado muy claro y muy puro. have the ability to observe your inside, uh, observe your thoughts clearly. Tiene la habilidad de observar el interior, de observar tus pensamientos muy claramente. Uh, it can reflect things clearly when this mirror combined with uh, the reference framework, uh, use the reference framework, uh, it can quickly uh, detect uh, detect your thoughts. Entonces, cuando puede reflejar este espejo claramente y a través de los marcos de referencia pueden como detectar tus pensamientos rápidamente. Ah, this is a thoughts. This thought is good, uh, positive. This is negative. Y entonces puede identificar cuáles pensamientos son positivos y cuáles son negativos. Okay, choose positive. Entonces escogemos el positivo. Even later, you just uh, choose uh, repeat positive information. You don't mind the negative things. Entonces, después, siempre escogemos la, eh, la información positiva y no nos fijamos en la información negativa. Because when you choose uh, positive information more, more, more is for my habits. Porque cuando escoges cada vez más información positiva, se forman hábitos. Ah, when anything happens, anything happens, first said, oh, ah, good, no problem. Y entonces cuando, sucede cualquier cosa, dices, oh, qué bueno, no hay ningún problema. Mm. Sí. For example, if one day one person in your family went to hospital, check, find a, a serious problem. Por ejemplo, si algún día alguna persona de tu familia va al hospital o fue al hospital y, y de, mediante un chequeo encontraron un problema serio. Yeah. When the doctor tell you the result, cuando el doctor te da los resultados? At that moment, can you say, very good. En ese <laughs> momento puedes decir, qué bueno. Or oh, you say, oh, ah. ah, terrible. O dices, qué terrible. Which one you choose. <laughs> ¿Cuál, ¿Cuál escogen? <laughs> Ah, this is a challenge. Es un reto. most of people think, oh, shoot Este, la mayoría de la gente va a decir qué terrible, qué mal. Yeah, but uh, if you your insight become clear enough and form a positive habit, no problem. <laughs> pero si, Good. Eh, pero si profundo en tu mente está muy clara y tienes ese eh, eh, hábito eh, de encontrar lo positivo, vas a decir, no hay problema. I tell you, we can find the good points from all kinds of illnesses. Les puedo decir que podemos encontrar el aspecto positivo de todo tipo de enfermedades. Okay. Body problems tell you something. Ah, it's a gift tell you Ah, los, problemas del cuerpo eh, siempre te dicen algo, es como un regalo. Que, debes, por ejemplo, cambiar los hábitos de tu vida. Yeah. like a messenger, messenger. Es como un mensajero. Una enfermedad es como un mensajero. Ah. You need to change your life, so you need Thank you, my dear Eunice. Tienes eh, que cambiar tu vida, así que debes de agradecer a tu querida enfermedad. Mm, okay, at the same time, say, okay, I changed my life, uh, the way of living, the way of thinking. Okay, dices, tienes que decir, voy a cambiar mi vida, mi forma de, de vivir, de pensar. Yeah, when you change the, the way your life, the patterns, all the messenger will go away because it finished its work. Entonces, cuando haces estos cambios en tus patrones de vida, el mensajero, la enfermedad, se va a ir porque ya hizo su trabajo. Actually, you changed the information. Yeah, your information de, changed to the healthy way. De hecho, tú fuiste quien cambiaste la información hacia el estado de salud. Do you understand that? entiende? Because we use the information, uh, you use many ways um, and created our life uh, reality. Porque usamos la información de muchas maneras para crear la realidad de nuestra vida. You know, the information include the genetic information from parents, nature information from environment, and the inside the, your conscious information from your inside. All of this work together. La información contiene información genética de tus padres, información del entorno en el que vives e información de tu interior mismo. uh, genetic information uh, in gene make your genetic problem. La información genética puede crear algún problema genético. Hmm. Natural world information from environment uh, transform your life, or create uh, also create problem. la información natural eh, del medio ambiente también puede transformar tu vida y crear algún problema. Ah. need to protect your life in nature. Así que debemos de proteger nuestra vida en la naturaleza. Cold winter will more close en el invierno frío nos ponemos, nos abrigamos más. si, el, agua está envenenada, entonces no la bebemos. Mm. Escogemos la información. Oh, here is very beautiful, very nice. Uh, sunshine good enjoying You Aquí eh, puedes escoger eh, un lugar muy bonito, la, la, naturaleza está muy bonita, entonces vas y la disfrutas. Mm. You know, some problem is made uh, by environment. So when you change the environment, uh, the problem will disappear algunos problemas son eh, provocados por el, por medio ambiente, por nuestro entorno, así que si cambias de entorno, esos problemas pueden desaparecer. Ah, some people in China, some people uh, remove the house, family remove from one place to another place, then the children problem disappeared. En China, por ejemplo, alguna gente se muda de lugar para y hace que los problemas que tienen los niños desaparecen. Uh, this is feng shui. In China we call feng shui. En, en China le llaman uh, feng shui o feng shui le llamamos en México. ¿no? Yeah. No. But uh, mm, actually every day we connect with nature information. Ah, you can choose beautiful place, eh, have a walk, Todos los días podemos tener contacto con la naturaleza hermosa y disfrutar eh, una caminata, una práctica eh, y disfrutar la vida en la, en la naturaleza bella many people when stay in house every day stay longer time. Mm, you feel uh, you feel maybe some uh, your inside is blocked, you're unhappy, uncomfortable. En cambio, la gente que se queda en el interior de su casa, por ejemplo, todo el tiempo, puede sentir que, es, que hay algún bloqueo, que no está, no está contenta. sometimes even you practice in the house. Uh, I feel uncomfortable. I practice level one, level two. You still feel uncomfortable. Algunas veces cuando estás practicando en tu casa, practicas el nivel uno nivel dos pero aún así te sientes incómodo. You feel emotional. Sientes con muchas emociones. Change information, go to nature. Cambia la información, sale a la naturaleza, camina. Mm. Yeah. Then you bring the beautiful information that come to your house. Then helps inside information also is transformed by your consciousness state. Y entonces traes esa información hermosa de afuera hacia el interior de tu casa y también cambia la información de tu casa, energía que está bloqueada. Ah. In your family, maybe uh, you have human information, your information, and your family personal information, transform, transform. All this human information sometimes too negative. Hmm, you cannot uh, change. Or you use nature positive information support you. Entonces a veces hay información en tu familia que tiene algún bloqueo, que no, que no, puede, no puedes cambiar, que, que hay algo negativo. Entonces usa la información buena, la, buena información de la naturaleza para traerla y hacer esos cambios. And you have this experience, I think you already have. ¿Han tenido esta experiencia? Yo creo que sí, ya han tenido este tipo de experiencia. Ah. Hmm. So you, when you fight with your your family people in your house, uh, feel all so difficult. Okay, now I go go to have a travel when you become happy. Entonces, cuando, cuando tiene algún problema con algún miembro de la familia, una pelea, y dices, bueno, voy a salir a despejarme, a hacer un viaje o simplemente salir a la naturaleza. Yeah, but now we need consciously connected beautiful information. We know uh, this principle. Ahora podemos hacer esa conexión conscientemente con, con la información bella y sabemos que está esa, esa buena información allí. Yeah. Then bring beautiful information to your family again. Y traer esa hermosa información a tu familia de nuevo. Yeah, For your inside information, you always need to find your inside beautiful information, like uh, find the baby heart information. siempre tenemos que encontrar esa hermosa información al interior, como ese corazón de bebé, la información de ese corazón de bebé. Very uh, curious on many things. Con mucha curiosidad sobre muchas cosas. Oh. when hmm, even you are 60 years or 80 years old, uh, you go to the nature, immediately use your baby heart like a children play. <laughs> Aún cuando tengas 60 o 80 años y vas a la naturaleza, encuentras esa información hermosa como de, de, de niño jugando. Ah, like a children, climb the tree. Eighty years uh, old lady climb the tree like a baby. Como un niño subiendo, trepando un árbol, una señora de 80 años puede trepar un árbol como un niño. Can you? <laughs> like a monkey. <laughs> pueden hacerlo, creen que pueden hacerlo como un, como un chango. Yeah, practice like this. This practice information level, the third meta level transformation. Practiquen de esta forma el tercer eh, eh nivel de materia que es la transformación. Information El nivel de, práctica de la información se vuelve muy vívido y flexible. Hmm. Está en la vida, en, en todo en la vida. La vida se vuelve una práctica. Ah, you can use the information, beautiful information in parameter methods. You also can uh, use the information. This is data in your social communication. Puedes utilizar esta información, este nivel de información en tu práctica de los métodos, pero también en tu vida social. Yeah. This branch is no limitation. Esta práctica no tiene límites. Ah, if you only practice the method, there is a limitation. You have to stand or sit there, do that posture, close eyes. Entonces, si solamente estás practicando los métodos, entonces sí tienes limitaciones. Estás ahí parado o sentado, con los ojos cerrados. And we will become yeah, if we only fix our method practice, we will become the slave of practice. Si solo eh, nos preocupamos pra por practicar los métodos, nos volvemos unos esclavos de la práctica de los métodos. Hmm. But information, when you come to information level, you become your own master of life. life ever will become vivid fresh happy Pero cuando eh, trabajas al nivel de la información, te vuelves el amo de tu propia vida. Vas a tener una vida ah, fresca, alegre, feliz. <laughs> 好啦谢谢大家 Jaula, muchas gracias al- eh, alumnos. Ah, can you feel happy now? ¿Se pueden sentir contentos ahora? ¿Lo sienten? Yes. Hello, everybody. <laughs> I listen your words uh, on mute. Uh. Podemos desbloquear los, los micrófonos para, para escucharlos. Oops. Super happy. Thank you. It was very wise and very simple your explanation. And I'm smiling just for listening you. Thank you very much. Ah, your information already, your insight, you already know how to change your information or man use your information. Good. <laughs> Traduzco lo que dijo, creo que Geo Muchas gracias por su simple y sabia información, este, que ya se siente muy feliz y el, el eh, maestro dijo, ya estás usando la buena información. <laughs> important sentence. una, una frase importante, la última. Consciousness is dead, and the consciousness information decide the quality of life el estado de nuestra conciencia la información de nuestra conciencia decide la calidad de nuestra vida. just remember from expand your understanding on everything. Recuerden esta frase y desde esta frase eh, expandan su entendimiento de todo, sobre todo. I repeat again. La, <laughs> la, vuelvo a repetir. Because it's very important. Es muy importante. Present moment consciousness is state and the unconsciousness consciousness inside the information. El estado. The quality of life. El estado del, del, del, momento presente, de la información, de nuestra conciencia, definen la calidad de nuestra vida. Do you agree? Yes, ¿Están de acuerdo? Yes. Yes, yes agree. Completely. Everybody, somebody not agree. Yes. yes, I agree. No, yes. <laughs> Todos están de acuerdo. Dice, no veo que todos estén de acuerdo. Yes. Many people are unmute Therefore, They don't agree. Oh, Definitely, I do agree. Desbloqueen sus micrófonos. Yes. Totalmente de acuerdo. We agree. Totally agree. We agree. I agree. agree. Totally agree. Okay. Totally agree. Agree. Okay. Agree. Just do. Muy bien. Ahora que están de acuerdo, hagan. <laughs> okay. Let's we change. We have a beautiful life. Start from now. Oh, Tengamos, vamos a tener una hermosa vida desde ahora. Okay. Okay. Thank you. How? The 5th of June we will have a one-year pro program to practice Mingjue, uh, ah, Mingjue universal love, means practice your inner true self, uh, the observer, uh, how they, to use information, this system, and train. We will train. 5 de junio, él inicia un programa que va a compartir eh, prácticamente un año, es un año en donde va a compartir y profundizar sobre Minyue. Si mm. Okay. Uh, uh, if you know English, you can mm, see our website, uh, the World Consciousness Community website to find the information. Si saben inglés, pueden entrar al sitio de eh, la World Consciousness Community. World Consciousness Community, que es la comunidad de conciencia mundial. If you only know Spanish, okay, you can find uh, uh, some Spanish organizers from Mexico, from Spain. Okay, si, hablo en español, pueden contactar. a dos compañeros que están en el caso de México, y también en España y creo que también en Argentina, right? En Argentina. Argentina. Hay algunos compañeros que, que les ah, pueden compartir esta información. Okay. If you have question you ask Elizabeth. <laughs> ok, si tienen preguntas, pues yo con gusto los canalizo, yo este, conozco a los compañeros que están coordinando esto, si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto yo los <laughs> Thank you. Oh.